قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع Посланник Аллаха, да благостил Аллах и приветствует, сказал, «Просите полезные знания от Всевышнего Аллаха. Прибегайте к Аллаху от знания, которое не приносит пользы,